Galiza ten unha gran historia, unha historia milenaria, cunha grande relación con todos os povos do mundo e Catoira é un centro desa historia e apostar por, por seguir investigando, por adicar recursos non a recuperar a nosa historia e o noso patrimonio, me parece que certamente hai que poñelo moi en valor. que haxa pezas orixinais que a xente poida non? E eh, visibilizar e eh, cousas que estiveron centos, non miles de anos, non que formaron parte do noso patrimonio e polo tanto eu creo que iso ten un valor inmenso. Trataremos de aínda facer algunha cousa máis, como é a reestruturación desta parte, donde vamos a meter achazos que se encontraron nas torres da oeste ou no río Ulla, como son as lucernas, como son as eh, ánforas que apareceron eh, no propio río Ulla.